Guys welcome to Bihari Bhukhar स्वागत है आपका फिर से अपने आपके हमारे सबके यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो चैलेंज होने वाला है वो थोड़ा सा हम लोग यूनिक स्टाइल में करने का सोचे हैं तो होप करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आज का चैलेंज है वो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं ब्रेड ऑमलेट इटिंग चैलेंज और वो भी फॉक से मतलब फॉक स्पून जो होता है ना उससे हम लोग चैलेंज करने वाले हैं तो होप करते हैं ये यूनिक स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना बोले लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो कि कौन कौन सा चैलेंज इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो तो लेट्स गो तो हमारा प्लेट जो है वो रेडी हो चुका है और दीदी का भी प्लेट रेडी हो गया है वैसे दीदी पिछले वीडियो में नहीं थी तो उसके लिए थोड़ा ख़राब था आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था मैंने तो आप लोगों को ये पता है कि ये जो चम्मच होता है ज़्यादातर हम लोग इसे नूडल मैगी वगैरह खाते हैं लेकिन ये खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो सोचे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से हम लोग इस चैलेंज को करेंगे तो चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं इन रुको जरा थ्री टू वन वैसे टेस्टी है लेकिन गला में जाकर लग रहा है Oh, let me up with a bright smile. बार बार फिर जाना. No, no. अरे भगवान जी क्या कर रही है ये लड़की तौबा तौबा तौबा बड़े मगरूर लग रहे हो minute and fifty four seconds देखते हैं दिल्ली का कब खत्म होगा तोबा तोबा तोबा मत मत मत करो ऐसा मत करो अंडा बोल रहा होगा अभी इसको तोबा तोबा तोबा हाँ अरे करना क्या चाह रही हो <laughs> खत्म करके जिन खाना है three forty one forty two forty three forty four है चलो नहीं है थ्री फोर्टी फाइव के अप्रॉक्स आसपास आप लोग देख कर कमेंट करके बताना कितना सेकंड लगा दीदी को वैसे दीदी मेरे तरफ देखी नहीं अगर देखती तो हंस हंस के खा नहीं पाती तो अब दीदी का बारी है पनिशमेंट का पनिशमेंट कुछ यूनिक हम लोग करेंगे तो पहले प्लेट को यहाँ से हटा देते हैं साफ कर लेते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से आकर के मिलते हैं तो पनिशमेंट के साथ अब हम आ गए हैं तो पनिशमेंट ये है आप लोगों को दिख गया होगा तो ये दीदी को पूरा खाना पड़ेगा पनिशमेंट इतना तगड़ा है दबा करके इसको खाना पड़ेगा हाँ <laughs> दीदी को ये खाना तो पड़ेगा हाँ ऐसे हम करता है इसको पूरा चबा करके खाना है तुमको चलो दांत काटो इस मतलब इसको ये जो ऊपर का कवर है ये इसको नहीं खाएगी मतलब जितना रस होगा इसको काट करके खुद से खाना होगा हाँ, ऐसे नहीं होता है ऐसा ही होता है काट काट के नहीं नहीं नहीं इसको दांत से खुद से काटना होगा तब तो थोड़ा थोड़ा तीखा और थोड़ा थोड़ा खट्टा लगेगा चलो पनिशमेंट को स्टार्ट करो थोड़ा सा यूनिक पनिशमेंट है हम लोग कुछ कुछ अलग यूनिक करते हैं कट भी नहीं रहा तो अब इसको काट करके देना पड़ेगा तो दीदी का पनिशमेंट मतलब जो नींबू था वो दांत से उससे कट ही नहीं रहा था तो इसको काट के लाना पड़ा तो अब दीदी इसको लो और इसको ग्रहण करो फटाफट से तो हाँ जैसे खाना है तुम्हारा मर्जी है मुंह का एक्सप्रेशन देखिएगा अब दोपहर का खाना दीदी नहीं खा पाएगा अभी मॉर्निंग में सूट हो रहा है चलो चलो चलो जल्दी जल्दी खत्म करना है <laughs> अभी जो दीदी जितना फैट ली होगी सारा फैट इसका खत्म हो जाएगा <laughs> तो दीदी के लिए अच्छा है shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and. कैसा लग रहा है तुमको दीदी अच्छा लग रहा है अच्छा खाना खाने का बहुत अच्छा तो होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे तो आपसे कंटिन्यू रहना है ना वीडियो पे वैसे ये वीडियो लेट अपलोड होगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था तो उसके लिए सॉरी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए